අවායදේශ මාතර කළුතර ජරමරවී ආය ගැන සිටි ෆයිට් එකේ පුතා අමයිඩිය ආතල් ගමු අපි පැත්තට වී මේක ගණ්ඩ මෝන කොල්ල ආයදේශ මාතර මම මේ කතා කරන්නේ මාතර කොස්මල්ලේ ඔව් කියන්න මට ආරංචියක් ලැබිලා තියෙනවා ඇදිරි නීති දාලා තියෙන වෙලේ ඔයාලා මේ පැත්තේ අයිස් මද්දා මේ වගේක් විකුණනවා කියලා මොකක් අයිස් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හොයල බලන්න මොකද වාලග ළමයි වුණත් ඒකට යොමු වෙන්න පුළුවන් ඒක ගැන ඉක්මනින්ම කියාමාර්ගයක් ගන්න මේ අදද අදද ඔව් අද අද අද තමයි මට ආරංචිය ලැබුණේ ඒක නිසා ඒක ගැන ඉක්මනින්ම හොයලා බලන්න මේක මට තවත් ගේම් එකක් නෙමෙයි Kabalida. Kita eh kita eh kita eh kita eh kita eh kita eh kita eh kita eh kita. කවුද ඩීමි බැට්මන්? ඒ කොල්ලා මෙහෙට එනවා. ඒ මීට තියක් විතර ඇතන මීට තිරන මේ මීට මීට මීට මීට සෝරි සෝරි මේ කොරෝනස් මේ මොනාද කරන්නේ මේ මේ මාස්කයක් වත් දාලානේ අයිස් බෙදනස අයිස් අයිස් මොයි කපට මයිස් බෙදාට අයිස් අයිස් අයිස් බෙදන්නේ පොලිසින් අවසර මුණ දෝකට පොලිස්ේ පොලිසියෙන් අවසර අරන්තියෙන්නේ අවසර කොමදදුන පොලිසි දුන්න මේ අයිස් ඉට පුකමතින්න එක මාර පොලිසියන්නේ දුන්නා කොබල් නොව බැකි කරනවා බැ කියරන බලන්න අයිස් මත්‍ර වේටික බලන්ඩ ඉනි සයිස් මේ මොනද මේ මේව දයිස් ඒවයිස් හපෝ වයිස් කරනේද මේ මම හිතුව ඇයිස් මතුරවේ කියලා අයිස් කරනේ තිබිලද අයිස් කරනේ තිබිල දෙන්න අයියෝ මාමල්ල සවසට ගමෝටේ තියන තාප පුරා ඔය සුදු දැතින් පාප අරගෙන ගාන්න සුදු ආම්මියා